My neck. Hey, thanks for giving me the room last night. Yeah, it, who was it السلام this time? عليكم That cook chick? معكم محمد Nah, the weather chick. She's down from the اتوقع mountain. هذه الحلقة التاسعة Oh, the scientist. Nice. يا حبيبي كانها ابنة Ah, بروك She's a لزنر little too excited about her job. خرب بيت عضلات You're off يدها about some storm and I don't know. Worth تخسي it though? تمارين Oh, <laughs> absolutely. I can die happy now. يعني والله يدينها كبار يا اخي <laughs> طبعا الحين احنا بنلعب بابي اتوقع آه يعني اخر شيء وصلنا له انه هي كانت تقتل تومي بس ما قتلتها بعدين صرنا نلعب فيها هذا قاهرني هذا اللي قاعد هذا اللي تفل على سبوتس هلو سبوتس هلو For two. A اوكي واضح انه هذا خوان لعاب يسولف مع بنات كثير كلم بابا. كل هاللحية والدقن. كلم بابا. اوكي. سوق اللحم. بروتين. اوه ايش في؟ اوه هذا اللي قتلناه اول واحد. You coming with us to the Saravina? there. Uh, Manny and I just got called up to the fob. What are you doing at the Saravina? وشو فاب Hotel and the school are getting evacuated. We're grabbing supplies and bringing everyone back to the base. اه هذا Seriously? الجهاز اللي كان يلعب Can you فيه fucking believe after everything ما we've كان مع fallen البنت back? هذيك اللي طعناها Mm, على that's what it رقبتها is. At least Leah might be home from the TV station sooner. Well, there's that, yeah. I should run. May your survival be long. And may your death be swift. أحس هذا يوميا تشيل آه، خمسة عشرة خواريف امسح آه. والله مو بصاحي ايش مكتوب؟ Wolf Pack butcher shop وش هنا في؟ What are they serving today? Burritos. Burritos. Okay. طبعا اكله مكسيكيه. What are you doing? What are you doing؟ Tenemos prisa, dame tres burritos. Hey man, there's a line. Kenny, what the fuck? يا اخي الكلام ال- Wait your turn like the rest of المكسيكي us. We're going to the front. Come on. So embarrassing. Why do you have three? Go on back. Now don't freak out. لا Mel's coming تحلى with us. ميلز بتيجي معنا Manny? اوه الحامل Where's your pack? In the room? Why are you doing this to شنطتك me? وينها؟ خرب Because I بيت care عضلاتها about both of you. تستهبل And I'm حبيبي tired هذا of all the بوكس bullshit. واحد يطيرك Does she know I'm on this drive? She does. And she's cool with it? Yeah. <sighs> Why does your yeah sound like a no? والله كنا بروك ليزنر It's my accent. Come on. Stop being paranoid. I think you get a kick out of making me uncomfortable. No. ما عندها It's an وقت تاكل opportunity for you ويتم two to finally move forward. We've barely said a word to each other since Jackson. I'm just اوكي هي supposed to متهاوشة pretend مع that didn't ميل happen. اتوقع يمكن Of عشان course اوين not. You guys need to talk about it. She wanted Joel dead as much as the rest of us. But she's not like the rest of us. She hasn't hurt people like that before. اوكي ميل كان She عندها kills scars all the مشاكل time. يعني Not the way we killed Joe. Don't forget. We are grunts. يا She's a حقيري medic. قتل جوجول Come on, Abby. She's family. طبعا for me. ميل Okay? I'll try. That's all I'm asking for. مل زعلانة من طريقة قتلنا الجو. I'm gonna grab Mel. والله ما mm. تلومونها. Be nice. Bite me. Bite me. Cause هلا والله بالشنطة هذه شنطتنا زبت عليها يد Ready to roll? Yeah, just about. اي والله صح للحين حامل هي هذه الاحداث بعد مقتل جول هاي آه واضح ان هي بالشهر الرابع actually cleared you for active duty الخامس really you could probably get a stay if you ask بس يوم قتلناها بطنها كان مو كبير يعني غريبة no one's okay with this why would it be up to Owen oh We need to grab Alice on our way. Hey. Alice! Do better. اوكي <laughs> طبعا احنا لازم نحس انه كيف ابي عاشت حياتها كجزء من ال wolf وما ادري ايش آه، طبعا الكل كان يحسبها ام جول اول شيء اوه هذه ام جول يا عيال وراح تقاتل ما ادري ايش It's just the usual rotation, don't worry. Hey, uh, when you get رجع back, طلعت will you مو check ام on جول my dad? هذه اللي تقتل He جول seems- آه، قصدي مو ام الي Uh, هذه اللي تقتل الي Worse? Where's سوري Hal? قبل شوي كاني قلت ام Well, جول he's complaining about أقصد أم sharp آلي pain in ترى. his wrists. He can barely hold a spoon. Maybe we can get him some more painkillers. Heard they moved you and Owen to Section هي 96. طبيبة طبعا Yeah, it's it's nice. It's lots of young families. سيبها Okay, لا you guys مرضى الطبيب excited? وين يروح؟ About the baby. Seeing all the kids running around. Uh, يمنع عليه Yeah, ترى صف I'm- ادوية I'm على getting ready. كيفه. <laughs> All those crying babies. Let's drive Owen crazy. he hasn't even seen it yet. He's out on rotation with Danny. ملاحظ ان كثير Danny. حملوا في اللعبة هذه، ايش Yikes. السالفة؟ Sucks for him. اه صح ما في حبوب منحل <laughs> ال- كريهة الكلاب يا اخي مرة كريهة Signing out, Alice. She's yep. playing inside. I'll go. Oh, come girl. on boy. Girl, how have you been? you crazy dog. There's my favorite girl. The only one that'll put up with your shit. <laughs> Don't be jealous. Hey, Al. You want to go to the trucks? Let's go yes. to the trucks. You got me, huh? Okay, yeah, okay. Listen to so nicely. يلا ما حرك والله اشياء جميله تستهبل ايزك وين ايزك؟ Ask her about the cumulus cloud. Cumulus clouds. Well, I guess you could take her stealing from the هذا اللي نعرفه السعودية بس. That's what you're into. I'd be happy staying put. The wolf. Just treating families. Yo boy. Hey Pat. Hey. Hey, Pat. Can I have my usual? You got it. ما يوجبل Gracias. اسلحتك ها اوكي Which trucks are in? تخسي ذا سلاحها S-24. اي كي لا تيك اس 24 وش driving. ذا؟ Sign us out. Pendejo. بنديهو <laughs> بنديهو طبعا May سبه your survival be اللي long. يعرف يعني May your death be swift. وشو مايور ديث بي سويفت The dead uh, never I die. Use a warm up. اللي هو. Down for some friendly competition. Come on. Loser cleans the apartment. High stakes. الخاصر ينظف الشقة. Best Corona on full magazine. You're on, cabron. ما راح تفوز ابدا. كمان. ذاك الاسطورة اه. اوكي. اما فاز علي اوكي انا بنظف كوزيرو I like my blanket tucked in tight. God damn it. كيف كذا يستهبل. didn't say when I have to clean. Don't be a sore loser. Don't be a sore loser. والله توقعت اني بجيبها يعني كلها في ال headshot يعني ما توقعت انه بجيب العيد. Let's get to the base. Let's go. Yeah, a good girl. Oh. I missed you too. يلا يلا oh, والله يدينها كبار يعني عيسى شيل حديد هاي ودي اقاتل فيها يا حمست حبيبي بوكس واحد تطير وجهك انا ما ادري مصممين شخصيتها على مين Gracias. حبيبي شوف اليد عن يد كاملة عن الفخذ هذا Have you been sleeping these days? يا ما نمت Not great? Do you want me to get you something from the pharmacy? Nah, I'm, I'm good. It's not a big deal. No, it's, بما انك it's fine. I'm just gonna wear myself out. نامين يعني I've been picking up a few extra assignments. You and one. What do you mean? علاقتهم وهي اوين ايش في؟ Hey, Manny. Where are you headed? Two. Truck S-24 headed to two. May your survival be long. Man, your dad be swift. آه، Really wants to اتمنى ان hatchery. حياتك تصير Yeah. طويلة اتمنى ان موتك يس- يكون خفيف يعني Any plan on What? getting it back? Nah, Isaac says it's low priority. مسوين جيم We're اوف fishing up wild salmon ثرونز right now. جيم اوف جيم والله حبيبي عضلاته What did you تستاهل mean <laughs> about me and Owen? Um, I haven't seen him in like two weeks. اما ما شافته اسبوعين Keeps picking up open assignments. Has he احنا talked to you? قتلناه Did, طبعاً. did he say anything? Or? No, we're still not. I mean, I, I seen him in the mess hall, but we walk around each other. Yeah. Jackson shook one. No, know, Jackson. I wouldn't read too much into it. How Hurricane is hard. Jackson. Oh! Ambush! Hang on! Now stay low. Through the walls! They were waiting for us. Yeah. Take them out! The fuck do you think we're doing? Oğlum su. Oğlum. جاء الزمن بعد كل هذا الخف البيبي بينزل. How far away from the fob? It's a hike. We're too exposed. Let's get inside. يلا. هروب. here to Shut up. Bye bum. Bye bum. Arigato gozaimasu. Lots of places to hide in here. We got company. Connected. يا بابا بجرب البوكس حقها خسي Watch it! My name is Abby. God of War, Bob Abby, Kratos. We clear? انمي لو سمحت الا الانمي ايش هذا اوكي اوكي اوكي في loot في loot في loot هنا اه اطلع هنا ولا انا جاي من هنا ولا اوفر وين يا بنت الهو اوه اوكي هلا والله بالادويه الجميله لوك ما اتوقع من هنا نكسب اما هناك لا لا خلينا نشوف اول شيء هلا والله شكله من هنا انجز اوه ايكيا هو No! <laughs> اوكي اوكي اوكي كفو والله يا كلب يا وحش صغير اما في ز Kratos! Oh! الله يلعن وش دراني انا توقعت اني خربيتهم مره قويين وش ذا يخرب بيتهم اوه اوكي هيل هيل هيل هيل هيل خلاص Is that it? Yeah. Can we say fuck this place? اي والله Fuck this place. fuck this Come on. place يا حبيبي لو اني داري من اول أين نذهب يا رفاق؟ أبدا مو هنا آه okay من هنا ثانك يو على اللوت البطل أريد أريغاتو آه Hey guys, ها I think I found a way out. وين؟ اه اوكي افتح خيس تفتحها بيدها يا حبيبي Ready. هذه You got it. كل شيء بيدها تفتح لو تضرب الي بوكس خلاص الي تموت استهبل Ladies first. يلا اما ليدي فيرست طب انا ايش؟ Another month and I wouldn't fit through here. Go ahead, Abs. He said ladies first. <laughs> ah. I like it. You should ladies first. Okay. Can we Okay. Abby, this reminds me of your dad's greenhouse. Oh, Shouldn't. All these plants are alive. Oh, good point. You know what? This is good. You two need a bonding moment. Shut up, man. Shut up, man. Shut up, man. اوكي هيا خروج هنا يا اخوان let's go <laughs> يا حبيبي ال Scars هذول اتوقع انه اتوقع انه بنلعب بآبي لين ما نوصل لما صوبت على تومي يعني شيء زي كذا let's go remember when we could pass through this area without getting jumped by scars? Getting nostalgic about the truce? Easier days, huh? Oh, he's vamps. كمان You got a افتح guard down, and they strung up an entire squad. That was in retaliation to us shooting those kids. Okay. في خيط هنا Those kids attacked our guys. What would you do? كيف تنقز يعني I don't know, كونفو not riddle them with bullets. I'd rather save our people. Manny, they're kids. It's not their fault. shut up Not our fault either. Those deaths are on them. Okay. اوكي اوه oh. Manny, see what's up there. قبل شوي ما طلع الخيار ليش؟ خسي يا ان رفعت ابوه يا شيخ تستهبل كمان انقذني قزي كيف؟ ايش سويت طيب؟ نزل اي نزل حبل نزل حبل يا حيوان There you go. Coming Mel, stay with Alice. I'll try to get that door open. Find Alice? you two another way in. Me and Alice. Cool. Yeah. Be careful. Be careful. The dog is. Uh... Yeah. Well. Still no sign of scars. Maybe they gave up. Like You're funny. Simple math. Oh. Long way down. Yeah. Yeah. It is. Ooh. There we go. افتح الب... Okay, Mel. We're in. I'm at the door. حبيبي هذه Okay, come on. Quick. شو وضعها؟ Yeah, Thank sure. you. We're beautiful. Just I'm not talk. وين؟ كيف كذا؟ هنا مقفل؟ لا يمدي ما يمدي يعني ولا طيب الخروج من وين؟ يا اه ورك شوب ما اتوقع نحتاجها لسه يعني توني ماخذ الشخصيه okay. ليتس جو هذا طبعا الجزء الاول كان يمديك تسويها يا حبيبي بيدها تخسي عن ابو العضلات اللي في يده I'll hold it here. Go. I'll brace it with something. Oh! Sorry. okay? أما. Yeah. Crank broke. تخسي. What now? look. حبيبي كسرت الحديد بيدها ذي شو وضعها؟ Manny, just hang tight. We're gonna find a way up to the roof. Yo kefim dagriga. So, glad you hitched a ride with us. Remind me to thank Manny for that, Manny. I am um, guys. I to hear you got in trouble and I couldn't help. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Hey, why have you been avoiding me? I wasn't avoiding. you. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. Uh, I don't know. I I guess I was shook by Jackson. كانت too. مصدومه من You don't think Joel جاكسون deserved what he واللي got? صار. لا I جول think ما he ي... deserved worse. I just, I just wish I didn't take part in it. I get it. تمنت the انها person ما to do that, كانت right? يعني I'm ما not كان لها saying يد that. في مقتل Let's see if جول there's a way to the hatch. خلينا ناخذ اللوت طيب ما لي اتكلم I need my loot Hey, Abby, boost me up there. Got an أحا. idea. I like Yeah. ideas. تعالي يلا وطيره ويطيح الطفل تخسي شلون شلون طلعت على بطنها دي تستهبل ولا ايش حامل يا ماما um, خلينا نشوف هنا ايش في على ما تشوف What are you doing? Getting us out of here? Getting okay, out of here? Okay, just go slow. One advantage of being pregnant. I'll take ثلاث رصاصات يعني مع انه كان ودي اخذ السكوب بس السكوب آه. اوكي made? وات ها وشو وينك Come on up. Thank you. What? ممكن من فوق اوه كيف فتحت الباب اريوزو نص اها نحطه على القارب الله على وخري لافقع وجهك يعني شيء جميل واخذ هذا والطحين ما يمديني اوه في حبل Reminds me a little of Owen's boat. وين نرميه عاد Is he still trying to fix that thing out? yeah. But he says he'll be done any day now. Any day now. لا ولا Everybody's got their obsession. ايش في داخل؟ dog toys. yup. And me with my stupid coins. الا والله ديفيد بزيرو اوكي لازم اي ما يمديني اخذه ليش؟ اه اوكي اوكي فهمت فهمت يا رب انه يضبط اتوقع انه بيضبط يا Okay, أه، انقزي على الحبل يا بقرة ليه ما يمديني ايش اسوي طيب؟ ما يمديني انقز. آه. ايش السالفة؟ لحظة شكله معلق. ولا يمكن المكان غلط، اي والله المكان غلط يا غبي. حبتين على اليسار. بليس. اي وخري. <sighs> اوكي الحين عادي اذا ما ضبط يضبط غصبا عنا كيف تنقزي ما ادري مسرع اما اسرع مني سوق امها ذي الحامل وخري لا اعطيك كف وخري يا الله تستهبل والله يا سريعه أخيرا طلعنا There they are. Manny, be ماني right down. ماني أوكي. باكياو Look, Fob, sweet Fob. Almost there. بينا Got one نروح captured هناك that rail سويت yard. فاب You want to get off the roof first? <laughs> Please. بام بام بام Kind of hard to imagine you being afraid of anything. I'm not as fearless as you think. <laughs> Oh, please. Like, I, I could never do the surgery stuff you do. آه. Be too freaked out خاف about من fucking it الدم؟ up. you think I don't feel the same way? Well, for what it's worth, اوكي يعني My dad اخيرا always said you were آه، his طلعت best تخاف من student. شيء هي he did. اتوقع انها كانت هي تحمي ابوها قبل صح؟ He always said he was an idiot. <laughs> <laughs> I don't know maybe Alice. Ooh, good girl. About time you two caught up. Been quiet out here? اوه وش ذا Yeah. اللوت؟ في لوت؟ I don't like it. No. يعني We're almost to the fob. Man, كمان when we دوجي get back home, I'm gonna find a couch, watch a movie, and Film. I'm going to like pass out. نايس اوه لا لا Guys, لا down this way. <laughs> ضغط مثلث Okay, we'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the fob. خليني اشوف احد هناك لا يا حبيبي محتاج عندي رصاص استهبل ما يتكلمون هم ولا ايش؟ اه يا باي تخسي تخيل تخنق ذي اليدين براك لازم قنبله طلق oh, اه خلصنا يا اول ما تختفي الموسيقى يعني اعرف انه خلص On me. Let's go. Let's go. Guys, up here. Oh, اوه اسمع تصفير شكل الحين موجودين اما لو اه توقعت انه بتدفها لما تتقطع السلاسل <laughs> والله لو ايش اوه اوه اوه that. صاب بيده You okay? I'll survive this. Got you. يو عاد Hey, let me تطلع see your hand. قطع كذا تخيل السكين كذا بتقطع يدك بالغلط We're in القتال فيها مرة أحلى من إيلي تطلع أي مشاعر كذا جافة تحس ما تدري وش تفكر فيه. عرفك من يدك يا بروك ليزنر. Mm. What? I'm back. Oh. مجروحة هي إيه ولا رصاص؟ ظهرها ولا ايش؟ لا لا ما تحسين فيها He's got a gunshot wound to the hand. كيف محاسي؟ حبيبي انا لو تجيني قرصة ناموسة You did all right back there. It was almost a compliment. مجاملين Stay, يعني المجاملة شيء جميل بس مو بداية دائما تكون شيء واو ستو ديسكا احنا نقتل كلابهم بوف بوف هم يربونها خمس شهور <laughs> <laughs> هلا بطلقة واحدة نخرب كل شيء عين آه، قال خايفة على مل يعني حتى الكلب تعبان ايش بي؟ ثانك يو تمنيت ان عندهم آه، ذئاب فهمتوا؟ والذئاب لما تشوفهم تعوي معناه انه في احد يعني افضل من الكلاب يعني كلاب شيكو إيه. بوينت ما ادري وين اروح هنا اوكي طبعا لازم نخش هذا المكان يا حبيبي طريقة مشيها في أمك خير تعال تقول بروتين أحس فطورها وغداها وعشاها بروتين Hey you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Isaac? مين yeah. Isaac? كاني سمعت اسمه قبل Isaac. Never been this busy here. Someone's going down. We better find Isaac. We should make sure Mel's okay first. I don't know any of these people. You? حركات Give me رصاص Hey, man. Abby, heard someone had to save your ass yeah for once. man how are you يعني. ما كان ما اتوقع ان عندي نقاط Abby, come here a sec. ها شو بدك Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. shit. تعلمهم أماكنهم. Keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? Uh, he was here a few minutes ago. Okay, thanks. احنا نبحث عن آيزك. ما أدري وينه. بس الكامب حقهم مرة يعني واو. توقعت إنه يكون صغير أوه هنا. هنا المصابين آه <laughs> اسمع صوت طوط اوه هذه هي كيف ظهرك؟ تتحدث عن هذه نورة ذبحناها مل قتلناها بانديهو هذا قتلناه كلهم قتلناه ما بقى الا اب الحين You got it. Hey, um, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. مصل I'll just be here. Relaxing. يعني ناس يساعدوها وما الى ذلك Nora. Have you Nora. had a chance to relax? من جد احسها I'm دائما shipping out to the تتحرك West هذه. Side Hospital in a few. Orders are to Nora get يا everything. كانها طبيبة How's هي Mel? شوف لابسة Really? ال Well, the baby's vitals were a little elevated, but جلوفز على طار الجلوفز worried. اتمنى انكم تلبسون جلوفز وكمامات Someone should get word to Owen. يعني He'll want to be here for her. yeah. I need to show you guys something. What is it? وات Follow me. از توروني مين Oh my god. اوه الجثث Are هذه these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. ليه مين You can't tell Mel, لا يا ما تقول مل هذا طيب يلا قولي مين مين لكل اللي قتلتهم الي اوه داني الا اللي قتلته الي وير اوين اوين التالي يمكن A few days back, there were some scars some scar sighting sightings out by the marina. اه السكار قتلوه Danny and Owen were sent on a sweep, ايه داني and this morning the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He Huh? locked himself back with a bullet in his stomach. Pinches Scars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back اه that way. اوكي اوكي اوكي فهمت So what about فهمت. Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that that fucking look and then he told me to keep quiet about it. يو اللي قال لا تقول لي Which means لحد you يعني. can't say shit. داني كان طالع مع اوين يقاتلون Owen's السكارز a big boy. اوكي I'm sure بعدين he's رجع بطلقه ببطنه اتوقع قال شيء الاسحاق ذا مدري Isaac Where is ايزك I'll be discreet. يعني هذا مو قتلته الي. Last I heard he was um, the in the apartment. وين ذا apartment الشقق؟ I'm gonna Let's go, talk to so. the Owen. Let me know what you guys find out. Yeah. Yeah. Oh. كان ودي يستخدمون الأصل حق الجزء الأول للأمانة. He hasn't just even till morning. I fucking hope so. I fucking hope so. افتح We're looking for Isaac. He's inside. Okay. Isaac is inside. Thank you. شكرا يا غبي Damn, look who it is. Look who it is. Sup, Nobody fellas? care. Got time for a game? No. Uh, can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. It's اه not my من fault هذا. I'm so good at what I do. See you around. See you around والله وش ذا التعذيب اعوذ بالله I don't miss this place. السكارز هنا يمكن Always hear that صايديهم smell. After our morning. I wouldn't mind a few minutes with these guys. يقول بعد صباحنا هذا ما ما عندي اي مشكله ان Hey, Abby. We يعني need to go up. Isaac's in there. ها Oh. ايزك وين؟ Do you know if he'll be long? Said again when you two arrive. اوكي ايزك كوديسكا نظام الاربع طقات اوكي هو قاعد آه، Abby اوكي زين انه ظلام يعني ما يبين شيء يعني يو تخيل انواع العذاب اه يبي ينام بس قال احاول تخليه ينام تخيل عاد انت تحاول تنام واحد يطعنك بس طعنك طعنات ما خليك تموت بس كذا خليك تصحصح ما في ما في نوم ما في شيخ لا انا لو بنام لو الحرب العالميه الثانيه No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. ايش صاير طيب يا ايزك Never seen the base this packed. I'm gonna give it another day. Still waiting on some units. اوكي يعني آه، What's going on, boss? القاعده مليانه These Ish, small man. skirmishes. نتكلم عن السكارز اتوقع وات try another truce. هدنة بينهم وبين. for some asshole on their side or our side unravels the whole thing. أنتم بنهاية العالم المفروض تتعاونون يعني. It has to be all of them. يجب علينا قتلهم كلهم. Sir, we'll try attacking their island. Not like this. جزيرتهم. Not with everyone. Uh-huh. There's a big storm a few days out. Okay. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. هو قال بتجي عاصفة بعد كم يوم. Take your squads. Dark prey. العاصفة ليكون اللي ركبنا فيها بالقارب مع إلي. I want Owen. When are you and Danny getting back? اوكي هي سوت نفسها انها ما تعرف انه داني ميت عرف <laughs> No secrets between the Salt Lake crew, huh? اكيد Is Owen okay? اوين كويس ولا لا؟ Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny, قتل داني apparently to protect some scar. It's bullshit. لا Excuse me? طلق على داني عشان يحمي بعض It's not الاسكار Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir. Good, Danny. People hear that story. Owen's dead. Huh? Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. And I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the no. bottom. No. You said yourself the storm's a few no. days. No. We've only got one shot at this. I need the shot. And this is bigger than any of us. Yeah. Definitely bigger than Owen. <laughs> اوكي هي تحب اوين واتوقع انها بتروح وراه اوين ما ادري وين الحين I'll give him the benefit of the doubt and we'll get to the bottom of it بيفهم يعني ليش قال داني انه اللي قتله I need you Abby yeah هذه كانت آخر كلمات داني. السؤال هنا ليش أوين قتل داني؟ Look over the plans and go through your roster. آه. Grab some food. Talk later. بعض الغذاء الغذاء أو شيء زي كذا. غريبة. والله يدها كان يد بروك ليزنر No way Owen killed Danny over some scar, right? يا اوف كورس كان مستحيل Why? انه داني او قصدي اوين No. قتل داني Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. Hmm. You heard him. He needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. تعرف وين بيروح وين بيروح اوكي هناك هو صح احنا قتلناه ستوب <laughs> ات كوزيرو قبل ثلاث سنوات I'm gonna kill you. قد اقتله Seriously, stop it. اوكي اوين شخص مجنون. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh. Come on. Come on. We made it all the way up here just so Jenna, you could Hannah. wimp out on the last two steps. تخافين Yeah. Yes. Deal was to get up here. So. All right, here's what's going to happen. انا اخاف من المرتفعات يا اخوان والله You're going to get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat <laughs> and look at this view with me. مع نفسك والله We can't miss training. تبي تتدرب لو صح يدها نحيفة. Not even just for one night. No. تبي تتمرن كل يوم. It's getting late. Yeah. حس كذا وهي تتمرن بروتينات بار في okay. يدها. موah. هل هل هل. Don't. Don't. Do not. It is too high. <laughs> Oh my god. يا You know, الله. I don't think I can live like this anymore, Abby. أوه. Owen, I'm serious. I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't. اوه Owen. تخيل يسويها كذا يابا لا تقول لي بنقز to infinity and beyond! Buena. Buena, Kelwin. Abby! Abby. Down here, you asshole. You jumped? A key. I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? اوكي No. بيسوون رومانسيه Came بينه to make sure وبين you drowned. <laughs> Uh, I found something pretty awesome. ما الذي What? وجدته؟ I think you're gonna have to follow me to see it. الحقك تبيني الحقك كل كيف ليتس جو <laughs> Owen, we have to go back. يجب علينا الرجوع will. الى Once you see this, Owen, اوكي مرت What are you gonna 53 do? دقيقة kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go. maybe? I don't want to find out. Just come see this thing. اوكي Take a deep breath. تخسي وين رايحين طيب؟ ها. <gasps> الاسماك اللي هنا نايس You wanna keep going? Fuck yeah. <laughs> احبسوا انفاسكم ريا ما اعرف اسمع انا ترى غريق اغرق على طول ايسو I think it's like one of those uh, zoos, but for Zoos? fish. Shut up. Check this water pup out. I saw the seal the other day. Shut up. It's covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. الحديقة المائية هذه No, you don't جيدة. know. وترفعها ما اتوقع لان عضلات يده هنا ضعيفه مره Give me a hand with this. Give me a hand with this. مو تبين تتمرنين كوزيرو What is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for uh, fish Are you a rooster? <laughs> دجاج معصي الدجاج ما يسوي <laughs> كذا يا اخي. اوكي ايش في هنا؟ هذا القارب اللي طلعنا فيه صح؟ اللي قبل شوي الا الا هو يو حق اطفال There's some kids clothes. Bet a family came through. Look at فاميلي these drawings. فاميلي ديسكو شوف الرسمة I wonder what happened to him. وات Maybe they joined the wolves. خوف والله Yeah, or got killed by scars. يشبهون رسومات Such an آه، optimist. يعني All right. العاصفة Enough of this boat. You want to go see the rest of the fish zoo? يا ليتس You think there's more to فيش see? زو حديقة الأسماك Let's go. آه، وين نروح؟ هنا؟ افتح الباب؟ لا. اوه هنا. <laughs> ركضها إلى الآن نفس الشيء. يعني ما في اختلاف. هل يمديني أطالع شيء يعني ولا ما أتوقع. الباب. اه ما يمديني. أما Get me up there. ارفعني. اوكي هي متربيه مع رجال يعني ف... لا تلومونها. shit. Look at you. شالته بيد واحدة. استهبل. Push <laughs> Yeah, right. 180 pound يعني تقريبا so 85 كيلو. We take a quick look around and then we head right back. Okay. Quick look around then we'll go. Oh. You don't see that every day. Anybody home? شكله بطل يا اخي. الحوت الازرق اكبر آه الاسماك واكبر حيوان اصلا موجود على وجه الارض. حوت أزرق كفي كفي وشو ذا كفي هاي آه في سرير في حركات يا الله hmm. اوكي هذا مكان العائلة صح؟ اوه تخسي ميت اوه جاد آه. حبيبي رقبتها ما فيها تيبس بعد التيبس His kids ran off to join the scars. Yeah. Jeez. Well, عياله ذهبوا إلى السكارز. Found these keys. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. سكeleton I just don't understand how anybody willingly joins the scars. من جد Why not? Because they're an insane cult. لحظة قال واي نوت ليكون هو عميل These people refer to للسكارز the fireflies as terrorists. صح؟ Fanatics. يمكن عشان كذا قتل It's not داني the same. I'm just saying. Don't say shit like that at the same هي time, okay? الحين فهمت هذا هو ابن هذا خسي لو يطلع صح أه، ايش ذا؟ think it's the same family from the boat. guess. يا الله لو يطلع صح بنصدم والله Wanna try those keys? آه. Oh, yeah. لا ما اتوقع اوين ابنهم مستحيل هو قال انه الشايب يعني انه الاولاد راحوا oh. الى oh. وين؟ الى السكارز يمكن داني قابل اخته هناك وهذا لا والله اختار اخته وقتل داني وبعدين هرب وجاء هنا يعني ما ادري تحريات هوهو بس <sighs> كيف ننزل؟ Don't tell me you want to go down there. كمان ما بيصير اوين يمكن تحرياتي صح ترى على فكره promise اوكي ليتس جو last thing just uh لا تنظري الى الاسفل هي المفروض انا اللي انزل آه، ما ادري وشو at these. Whoa. I'd love to meet this kid. I mean, he's a scar. Maybe you have. Ah, Jesus, I sure hope not. يقول تمنيت اني oh. قابلت هذا الشخص يعني الطفل. Get on in here. قالت هي هو سكارز يمكن انت قابلته يعني لانه هو قتل سكارز وما الى ذلك. فداية. ودي اعرف قصة اوين، الحين انا ودي اعرف قصة اوين جد. مهتم لها. فقمة تحريت فندم You see that? Nice. Told you they were spotted. اوكي هو يحاولون طبعا يسوون مشاعر عشان لا طاط بالذي Slow down. No, اوكي Is it this? is it this It's this, isn't it? You are disgusted by it. <laughs> ليش Come on now. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. تحدثي إلي I know all the leads have dried up. But uh -huh. leads اللي هو but Joel's still out there, you know? Joel موجود في الخارج. What can I do? ماذا يمكنني فعل؟ Let's go back. شو وضع امها ذي؟ تبي تتدرب والله ما الومها على اليد seals for a little while. <laughs> بيجي يسمع الفقمات يقول آه، اوكي هي الانتقام اعماها I'm sorry. لا تأسفي. I told you already. Don't be sorry. اوكي. يحبها هو هي ما تحبه؟ بعدين راح حب مل بعدين هي رجعت تحب اتوقع شيء زي كذا المهم كان معكم محمد من قناه سبسكرايب لايك فيفر شير السلام عليكم